kalau semua dalam video ni saya nak terangkan sedikit cara kita boleh gunakan OBS Studio untuk kawal live streaming kita daripada uh, Zoom ataupun uh, mana-mana aplikasi video conferencing contoh Skype, uh, Webex dan semua tu. So kalau kita tak nak live stream direct daripada aplikasi tersebut, kita boleh uh, gunakan OBS sebagai cara untuk buat live streaming uh, sebab dengan OBS kita boleh tambah uh, overlay-overlay yang lebih sesuai kan so mula-mula pergi ke obsproject.com ni and then uh, cuba download aplikasi OBS Studio daripada website ni dia ada Windows, Mac dengan Linux so dah download tu kita install dia akan macam ni bila kita buka uh, OBS tu dia nampak macam complicated tapi sebenarnya tak Okay, dalam setiap scene tu kita kena bayangkan setiap scene tu apa yang kita nak paparkan kepada penonton lah live streaming contohnya kalau scene ni kita dah standby semua ni lepas tu kalau kita nak gerak ke scene 2 ada lain pula contoh kita boleh ada scene untuk pembukaan lepas tu di tengah-tengah ataupun penutup macam kredit macam tu lah so kita bayangkan setiap scene tu lain-lain uh, cuma setakat ni bila kita dah buka live uh, apa ni OBS uh, ah, source dia masih kosong tu dia jadi blank macam ni tak ada apa-apa dalam ni right? so kita kena tambah satu-satu so misal katalah sekarang kita nak kan kita nak ambil daripada Zoom ke OBS so caranya senang buka dulu Zoom kita dah contoh kita dah buka live meeting ni ataupun kita dah test run our live meeting saya tak dapat onkan kamera saya sebab saya sedang gunakan <laughs> kamera untuk record ni saya bayangkan ini adalah live nampak ha, live lepas tu kita ke OBS pula nampak tak macam kosong so kita tambah sebab kita kalau zoom kita tak nak ambil keseluruhannya kita guna bukan kalau kita guna display capture tu dia akan capture keseluruhan display tu nampak tak apa-apa cantik lah sebab dia ambil semua ikon tu so kita ambil window capture window capture maksudnya bahagian tertentu dalam screen kita yang kita nak capture contoh kalau zoom kita ada dua uh, dua penceramah umpamanya kita nak ambil satu penceramah satu lagi penceramah lain kan so kita guna window so kita crop window muka penceramah satu satu lagi muka penceramah dua. So sekarang kalau Zoom sebab saya tak dapat testing dua penceramah, bayangkan sahaja ada dua penceramah kat sini. So bila kita ke ABS ni, so kita boleh kata Zoom speaker one kan, contoh kan, create. So dia akan suruh kita pilih mana. So dia pilih Zoom meeting. Capture method ni kalau Windows 10 lebih sesuai kita tukar ke yang terakhir tu, Windows 10 uh, graphic capture kalau automatic tu dia akan jadi blank macam ni so pilih window graphic capture uh, nampak tak so okey so bayangkan sekarang ni view view zoom keseluruhannya tapi kita tak nak tunjuk semua so, kita kalau kita just resize macam ni automatic dia dia akan resize keseluruhan screen so sekarang kita kena gunakan tekan alternate tekan dulu alternate di keyboard lepas tu baru tarik so kita boleh crop betul lah, iCloud. Bayangkan saja eh, ni speaker satu tu. Contoh dia. Kalau lepas tu kita tarik dia ke bahagian ni. Kan? Ni speaker satu. So kalau nak kita boleh tambah lagi satu. Kalau nak duplicate pun boleh. Kalau nak buat menu pun boleh. Contohlah saya buat menu sekali lagi. Zoom. Speaker dua. Okay. Sama juga proses dia sebab kita berada pada Zoom meeting yang sama. Kita hanya positionkan kita punya view sahaja uh, window yang kita nak crop tu bayangkan kita crop lah kan so uh, ambil yang ni itu okey sama juga alternate bayangkan speaker seorang lagi kat belah ni lah okay, ni ukur satu lah okey dah siap tu letak kat tepi ni so bila mana zoom tu dibuka kalau ada dua speaker kita kena pastikan testing kita betul-betul kita boleh pastikan wajah speaker tu di sana Okay dah siap contohnya So lepas tu kita nak tambah lagi Overlay kan So pergi ke image Tambahlah contoh overlay Name untuk speaker one. Okay Contoh uh, you create your name Buat your name nama file sendiri So tekan browse Cari make sure semua file dalam satu folder So cari apa yang kita nak letak Contoh lah letak nama you know my Bos ni. So bayangkan ni satu. Nampak? Ni satu nama. So kita dah add satu. Lepas tu kita tambah satu lagi. Sama juga proses ulang saja. Image. Contoh overlay. Name speaker dua. Okay. Kan okay. Sama juga ulang saja proses dia. Dia bayangkan uh, setiap benda ni dia macam overlay atas satu benda yang lain. So dia nampak macam agak senang digunakan. Taklah susah sangat kan. Okay contoh so ada dua dah sekarang. Lepas tu nak tambah lagi background semua tu. Tambah sahaja. Tambah image. Background umpamanya. Sebab kalau kosong tak cantik kan. So tambah je. Sama juga background. Carilah background yang sesuai. Contohlah saya tekan background ni. Nampak tak setiap kali kita tambah di santai biasa kita boleh tarik ke belakang. Okay. So ni nampak kosong lah sebab kamera tu belum buka kan. So kalau nak anda ada frame tu kita just cari kita letak frame je. Semua overlay saja kat atas tu. Sekarang contoh saya nak tambah lagi saya nak tambah lagi uh, lower third contoh kan. Lower third tu bahagian bawah tu. Saya boleh tambah lower third. Ha, contoh ni contoh saya buat lah. Okay lower third lepas tu letaklah kat mana-mana okey untuk adjust lah sendiri kan kalau nak tag yang scrolling tu kita gunakan tambah tag GDI ni okey just panggil saja scrolling tag okey dalam keadaan <laughs> sihat contohnya lah kan tambah je teks itu Okay, dia dah scroll kat bawah tu. Tapi bila kita tambah teks macam ni, dia bila kita tambah teks macam ni, dia taklah automatik uh, eh, tu kan. So, so the word ni, teks, scrolling teks tu, tambah filters. Okay, right click, tambah filters. Tambah pula kat sini, scroll. Okay, scrolling. So, bila kita dah tambah scroll, kita boleh start decide kita nak laju ke, nak cepat ke nak loop ke loop tu masa ni tak ulang-ulang lah sekarang saya nak loop so tu sahaja so add filters ingat lah so tambahlah apa saja lepas tu dah ready macam mana nak broadcast before kita broadcast tu kita kena pastikan kita ke setting dulu check bahagian stream ni tukar ke FB live kalau nak YouTube pun boleh FB live kalau FB fb.live.producer ambil stream key ni copy je stream key ni masuk dalam sini copy paste and then bila dah ready tekan the start broadcasting so dia akan broadcast kepada stream tadi lah so misal katalah tiba-tiba kita tengah control kita nak tutup sesuatu benda kita boleh tutup kat sini okay kalau nak cipta scene lain just tekan scene lain contoh scene baru opening kita boleh cipta opening lain contoh kita boleh letak contoh uh, benda lain lepas tu baru dia transition ke dia baru transition ke tu lah fading untuk transition tu kat sini kita boleh ubah kalau kita nak fading lain kalau nak tambah fading lain pun ada slide, swipe semua tu ni basic lah sebenarnya ni cara paling mudah kita nak nak imagine cara kita capture daripada zoom semua tu lah boleh guna untuk uh, Skype semua tu sama cuma cuma PC tu kalau boleh spek dia tinggi sikit sebab kita run banyak benda sekaligus ni kita ada zoom, kita ada kita ada apa ni, uh, OBS juga satu lagi kelajuan internet lah kalau sebab bayangkan tengah zone lepas tu ada pula rakaman so dua-dua internet tu kena laju kalau tak nanti uh, salah satu bahagian tu akan akan lag ataupun uh, slow alright satu lagi oh ya yeah. satu lagi kalau Facebook live tu setiap kali kita nak start broadcast kita kena ambil update uh, stream key tu itu sahaja uh, tutorial OBS kali ni kalau ada apa-apa boleh tinggal di uh, ruang komen saya cuba menjawab tapi uh, elok kalau kita explore juga uh, fungsi-fungsi lain dalam OBS ni. Baiklah, terima kasih.